hammaga omad tilaymiz xayr do'stim omon bo'ling biz uzoqroqqa boramiz g'amga botsak yayrab kuling biz uzoqroqqa boramiz xayr do'stim omon bo'ling biz uzoqroqqa boramiz g'amga botsak yayrab kuling biz uzoqroqqa boramiz jonimni jon joyim oling mehr qirga ko'm joyim oling yurakni qon joyim oling biz baliq oviga boramiz jonimni joyin oling xirgagon joyin oling yurakni qon joyin oling biz sog'liqqa boramiz sizda so'zu tilak bo'lak yurak bo'lak yo'llar bo'lak baliq ovchi kerak bo'lak biz sog'liqqa boramiz sizda so'zu tilak bo'lak yurak bo'lak yo'llar bo'lak sizga ovchi kerak bo'lak biz boshqa ko'lga boramiz alishmaymiz mayga do'stni xor qilib qo'ymaymiz o'zni olloh yorug' qilsa yuzni biz uzoqroqdan ko'ramiz alishmaymiz mayga do'stni xor qilib qo'ymaymiz o'zni olloh yorug' qilsa yuzni biz dunyo bo'ylabga boramiz Holim so'rab ko'nglim olmang, so'rab sabrimni hech olmang. Qo'ying yo'lingizdan qolmang, biz Marg'ilonga boramiz. Holim so'rab ko'nglim olmang, so'rar sabrimni hech tolmang boring yo'lingizdan qolmang biz balg'ovga boramiz jonimni jon joyin oling mehrga kon joyin oling yurakni qonin joyin oling biz dunyo bo'ylabga boramiz jonimni jon joyin oling mehrga kon joyin oling yurakni qon joyin oling biz dunyo bo'ylab kanaliga boramiz la la la